اهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شقه الاحلام كاميران على اليوتيوب وباقي المنصات بهذا المشروع بدنا نحكي عن فيلل وهيدا الفيلل اسمها يشيل ياكا في اسطنبول في القسم الاوروبي مقابله خاصه وحصريه جدا مع السيد عطا في استديو تي دي اي بعد المقدمه ان شاء الله ندخل بهيدي المقدمه وهذا الحديث يلي بشرفنا merhaba Atabi. Teşekkür ederim. Cameron Hoş geldiniz. Bizim. Ben teşekkür ederim öncelikle size ve ekibinize. Teşekkürler. Sizin proje Mesa İnşaat e, şey yaptı. Mesa İnşaat aslında çok meşhur bir e, çok Tabii. meşhur bir inşaat şirketi. En ağır bir projeler ben karşıya gördüm yani Anadolu yakasında. Anadolu yakasında. Burada bir şey yaptılar o zaman biz buradayız bir şey demek istediler. Böyle bana geldi. Siz de nasıl? Tabii ki öncelikle şöyle ki Mesa Mesken ve Nurol inşaat firmalarımız. Yani iki tane yüklenici firmamız var hmm. bu projede. Norol? E, ee, Nurol inşaat. Aynı zamanda yine Mesa Mesken gibi 50 yılı aşmış Aynen Türkiye'de. Norol, no, e, Tavar e, şey. Tabii tabii Aa, projede aynen. tabii Aa, dediğiniz maşallah. gibi. Yani Mesa Mesken ve Nurol e, Yeşil Yaka projesi için tekrar birleştiler. Aha. Bu firmalar Türkiye'nin dediğiniz gibi en güçlü firmaları. Evet. Yaklaşık 50 yılı aşkın Zaten tecrübeleri ikisi, var. Zaten ikisi güçlü bir firma. Tabii şu anda ikisi de güçlü bir firma. Şöyle ki hem yurt içinde hem yurt dışında konut, villa, aynı zamanda altyapı ve üst yapı projeleri de mevcut olan ha, firmalar. Maşallah. Ee, dediğiniz gibi Yeşil Yaka projesi, projesi için ikisi de birleşti. Yeşil Yaka hakkında hı E, iki tane etap. Şu anda iki etapımız evet. Ee, önceden konum olarak, yer olarak yani e, bizim takipçilere ne anlatabiliriz? Her şeyden önce dediğiniz gibi bölgeyi çok kısa anlatayım ben. Bölge belediye olarak Büyükçekmece'ye bağlı bir bölge. Ama öyle ki kesişim noktasında bir bölge Bahçeşehir, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'ye tam kesişim noktalarında. Yani her yere 10 dakikalık uzaklıkta diyebiliriz. Hmm. Ee, bununla beraber bölgede Büyükçekmece Gölü'ne yakınlığıyla e, ve aynı zamanda villa ve malikaneler bölgesi olarak adlandırılan bir bölge. Zaten e, Büyükçekmece Gölü manzarası var. Tabii tüm hemen hemen tüm villalarımızda bu manzaraya sahip. Ee, Büyükçekmece Gölü'ne yakınlığı itibariyle bölgede e, yüksek katlı binalar e, inşaatına izin verilmiyor. O yüzden villa konsepti ve malikaneler bölgesi olarak adlandırılıyor. Güzel. Şöyle Bu, buyur. buyurun. Şöyle ki e, çok pardon sözünüzü böldüm. İki üniversite bölgede çok kısa istersen devam edeyim ben. Evet. Bölgede çok yakın mesafede iki adet üniversitemiz, beşten fazla özel okulumuz, Bunlar ilköğretim, ortaöğretim ve lise olarak hizmet vermekte. Hı hı. Aynı zamanda 15 dakika uzaklıkta da e, iki tane hastanemiz mevcut. Ee, bu proje e, hakkında yani bana göre müşteriler böyle diyecekler. Ee, tamam biz orada konum iyi, manzarası güzel, e, her yere yakın olabilir ama metro yok, metrobüs yok, minibüs yok. Evet. Ben genelde bilmiyorum siz ne, ne diyeceksin ama genelde ben diyeceğim velle e, alan bir müşteri minibüs falan bakmıyor aslında. Ama e, sizde yani orada e, arabayla ya da bilmiyorum minibüs falan var mı orada Aslında mu? bir hat minibüsümüz ve o projenin tam önünde otobüs durağımız mevcut. Yani Beylikdüzü'ne, Büyükçekmece'ye, Bahçeşehir'e hatta şehrin merkezine gitmek için otobüs hatlarımız mevcut. Ha, güzel. Yani birisi mesela e, burada birkaç ay geldi araç yok ya da araç daha satın almadı falan ya da bir ee, ekip var, çalışanları var, e, temizlik hizmeti birisi gelen e, giden böyle bir şey hiçbir sorun yaşamazlar. Yani herhangi bir sorun yaşamazlar çünkü dediğiniz gibi e, yani villa konsepti olduğu için genelde bir evlerde hizmetçimiz de bulunuyor. Yani onlar için de otobüs durakları, minibüs durakları mevcut. Aynı zamanda bölge nasıl söylesem biraz da sakin ve kaliteli bir bölge. Hmm. Bundan dolayı çok fazla metro, metrobüs, ya bunları karıştırmak istemiyor aslında. Çünkü bölgeye baktığımız zaman özellikle e, yerli kısmında yüksek kalitede insanlar, aileler e, yaşıyor. Bundan dolayı bir shuttle servisi de şu an çalışmalar arasında. Tamam. Bir şey e, diyeceğim. Orada e, proje e, bir birisi mesela e, orada yaşadı. E, sosyal tesisler var. O, or, yani Yeşil yaka içinde yaşamak nasıl e, olacak? En önemli noktalarından biri bu. Çünkü Yeşil Yaka şu anda biz iki projemiz var aynı e, arsada. Yeşil Yaka Koru. Yeşil Yaka Su. Yeşil Yaka Su. Aha. Bunlar şu şekilde çok kısa bahsetmek gerekirse Yeşil Yaka Koru e, 320 bin 325 bin metrekarelik toplamında 173 tane villa barındırıyor. Kaç, kaç metre? 325 e, bin metrekare. Oo, maşallah. Büyük bir proje. 173 e, müstakil villa barındırıyor. Ee, yani e, o zaman villa e, tipi böyle değişiyor. Yani bir 1000 metrekare arsa var, bir 500 Tabii. var falan. Büyük var, küçük var. Yani istediğin istediğin göre. Tabii. Yani şöyle ki e, ortalaması bin metrekareyi buluyor arsaların. E, bu 173 villanın hepsi 5 artı 1 yeşil yaka koruda. E, misafirlerimizi bekliyor. Bunlar dediğiniz gibi 4 tipte ayrılıyor. 3 tanesi dubleks olarak ayrıldığında bir tanesi de tek katlı. Hı. E, yani 4 tipimiz mevcut projemizde. Maşallah, maşallah. Güzel, güzel bir şey. Ee, birinci etap e, yeşil yeşil yaka e, kuru. Hı hı. O bitmiş zaten hazır. Tabii geçtiğimiz ay biz a, teslimleri tamamladık. Hı hı. E, hemen hemen yaklaşık 25-30 adette son stoğumuz, en güzel villalarımız bizi bekliyor şu anda satışa. Hı hı. E, yeşil yaka su ise hemen hemen iki katı büyüklüğünde. Yeş, e, ne zaman teslim? 625 bin metrekarelik bir proje. 2020 e, 10. ayda teslim olacak. Yani şu anda itibaren 8 ay sonra biz teslimlere başlamış olacağız. Tamam ben ben sana bir şey söyleyeceğim. Yani hmm, zaten e, Vella projesi çok çok projeler yok. Ama e, yani kıyaslama için e, buraya müşteri gelen diyorlar tamam bu proje var, bu proje var, bu proje var. Neden sizin proje arayacaklar? Yani mesela Deniz İstanbul bir projesi var. Denize evet. E, marina yakın e, sizin gibi büyük değil biliyorum Hı -hı. yani e, arsa falan çok dar yani oradan. Tabii. Ama e, ondan hariç neden e, bizim takipçileri sizin projeyi tercih edecek? Bizim projemiz, e, şirketlerimiz iki ana hedefi bulunduruyor projelerinde. Özellikle Yeşil Yaka Koru ve Yeşil Yaka Su projelerinde e, %60'ı yeşil alan. Hmm. Yani misafirlerimiz bolca yeşil alan ve aynı zamanda sosyal alanlardan bahsettiniz. Sosyal alanları da çok kısa bahsedeyim. Ee, hemen hemen 3200 metrekarelik bir sosyal alanımız var. Kapalı, açık yüzme havuzları. Ee, yani bir projeden bulabileceğimiz her şey aslında proje sunuyor. Bununla beraber 1600 metrekarelik de bir göl alanı var. Ee, misafirlerimiz yani dinlenmek istediğinde bu gölün yanında rahatça, keyifli bir şekilde dinlenebilecekler. Yani Yeşil Yaka projelerin en önemli özelliği diğer projelerden ayıran misafirlerimizin e, hayat sakin. standartlarını Aa. bir üst seviyeye çıkarmak. Bu da nasıl? sunduğu hizmetler, e, özellikle daire villa içleri e, son teknolojik akıllı ev sistemleriyle ve aynı zamanda yerden ısıtmalarıyla mevcut. Hmm. E, yani yaşam standartlarını bir seviye üste çıkarmak ana hedefimiz Güzel. Zaten e, ben böyle bazen düşünüyorum. Yani sen dediğin gibi. Bazen geliyorlar diyorlar biz e, tamam villa istiyoruz. Neden? Sakin bir yer olması lazım. Böyle bir dinlemek için. Hı hı. E tamam o zaman e, kalabalık bir yer gitme yani. Orada bazen kalabalık bir yer yapıyorlar. İçinde villa projesi. E, orada onun için manasız geldi. Bana göre böyle olur. E, sizin proje gerçekten biz çok sevdik ve çok oradan inşallah iyi bir satış e, yapmaya başlayacak. Mutlaka, mutlaka. Teşekkür ederim. Özellikle özelde e, TDA'ya özel fiyatlarımızla bütün misafirlerimizi bekliyoruz. Özel indirimlerimizle. Biz inanıyoruz. Teşekkür ederim Çok teşekkür ederim Kamran Bey. نحن كثير نتشكر عطبي على المعلومات بخصوص المشروع يعني شفتوا انتم الموضوع شلون بيصير آه، بي يعني نحن عم نحاول نعمل مقارنه بين هذا المشروع ومشاريع ثانيه عم نحاول نشرح احيانا آه، بعض الامور العلاقه في آه، المشروع من وجهه نظرهم هن كشركه انشاءات وجهه نظرنا نحن من واضحه كمان بالفيديو اللي بدنا نعمله ان شاء الله او اللي رح ينتشر بكره اذا كنتوا عم تشوفوا هذا الفيديو يوم النشر رح ينتشر غدا فيديو له علاقه في الفيلا النموذجيه وطريقه الحياه فيها فاذا كان عجبكم هذا الفيديو شاركوه مع الاصدقاء واذا ما عجبكم اكتبوا لنا بالتعليقات ليش ما عجبكم ولا تنسوا مثل ما بوصيكم دائما لا تثقوا باي احد ما بيعطيكم ثلاث معلومات اسم المشروع وفيديو عن المشروع ولوكيشن المشروع وانتبهوا كثير كثير آه، من المقلدين والسلام عليكم ورحمه الله